خاطر الجمل جمهور

ايوه ايوه واحد ايوه اللي أيوة. أيوة. oh Ergondo. الحسين يطوف الحسن ويحيى الزراق يتحمى بوحسن ايوه واحد ايوه واحد Thank you. haydi haydi haydi